closer to half an Easter at this year. is om te zeggen dat we thuis zijn en om te vragen waar wij mogen liggen. Eh, wij lagen op lichtplaats 79, maar ik zie daar nog geen vingerstijgers. Ja, ja, doe maar. Ja, oké, okay, geen probleem. Bedankt. zeggen Yeah. <laughs> dat hier? Veranderingen van boot? Ja. Mooi. Dit was dat. Alhoewel, ja dan mogen we zien bezig hè. Wat is het, verleden jaar niet meer bezig maar men hebben al vier jaar. Is dat al vier jaar? Ja, één jaar. Is dat voor je voor je weg? Ja. Is er nog Ja de mond over zelf niet spreken? Ja. Ja, ja, ja. Vijf van de kanten dus komt.

Waar je ligt, ja. Leg daar vast en hoe in de sprong ligt, ligt als een span. Hè. Hoe in de spring ligt, als een span. Hè. En hier trekt je ook niet recht omhoog, hier trekt je schuin, dus je hoort het niet, je hoort het niet overschieten. De venders zijn goed, oké, okay, dan heb je het van. Weet je wat, Jan, leg het daar vast. En je kunt trekken naar hierheen. Ja. Die collega met twee springs. 100% safe toertje gedaan? Oud turnoot. Ja, ja, We zijn al pas En Bram. Tom, leg je een daar door De ben komt van Spanje via Andrij. De ben komt van Spanje aan de andere kant. Eh, het is ter van Het Ja. Eh, Gracias.